Tajuk kita pada hari ini Coronavirus Part 3 Bergelas sekali kepada wajah-wajah Dekat saya yang babi dengan bukan babi ah, ha? Yang babinya yang keluar tanpa sebab Yang bukan babinya yang keluar dengan sebab yang munasabah Pastikan bila korang masuk ke mana-mana Korang scan My Sejahtera app Ataupun tulis nama korang dekat buku kosong yang diorang sediakan dia masuk kedai tu fro, Dia ambil barang Pergi dekat kaunter Bayar keluar Dia macam babi Tapi version Ferrari Mangkuk ayam macam kau ni lah Bila kes didetect dekat tempat tu Pada masa yang kau pergi singgah tu Orang nak trace kau Tak jumpa Ah ha, Orang macam Eh siapa dia ni Maklumat tak ada Tengok dekat CCTV Oh budak ni mungkin Daripada masa depan ni Masa depan celah bulu ekor babi Abah kan. Jangan mencari Okey aku minta maaf Tapi lepas ni ada jom, jom, jom. Sani yang tulis nama dekat buku tu pastikan korang masukkan maklumat yang betul dengan cantik. Ini tidak nama dia dah letak betul. Okey, nombor telefon. Ah, sorry, privacy. Memang coronavirus masa nak datang jangkit dekat kau tu. Sorry, kau tak boleh masuk badan aku. Privacy, bab. Yang lagi seko ni tulisan dia Ya Allah Ayah Ayah Ayah Ayah Ayah Ayah Muka kau tak handsome tak apa Tak cantik tak apa Tulisan bagi cantik sikit Ini bukan cakap ayam nama dia Ini cakap biawak dragon salamander Kau baca sanskrit lagi faham daripada baca tulisan dia Akhir sekali pun dia baca macam mana nak cek suhu tu Pastikan korang cek betul-betul Ini tidak kau ingat ini apa tempat nak uji bakat jadi camera rider Ini tidak berlaku semalam eh Semalam aku pergi dekat Petronas tu Aku tengok orang dekat belakang aku tu ada imbas suhu memang aku cakap wow. Bapak gempak kalau aku tak pernah belajar cari imbas suhu macam tu. Tangan dia dah hayun sekali ke atas. Subtik. Ah ha, macam kau scan barang dekat Tesco eh. masa kau nak check out dekat kaunter tu. Ini betul-betul aku nampak. Sumpah aku cakap masa tu. Dia buat macam kamar rider tu dia bertukar jadi babi.